欢迎回到九州电子产业最前线。那今天我们来到位于嘉义热闹市区的中央广场。此行的目的是受到当地政府的委托，希望请我们架设两组的音量分贝感测器以及显示看板。中央广场是此市区的重要地标，附近紧靠火车站。 夜市等等，因此一到夜间时段，周围时常聚集大量的人潮，而各项的商事营业、室外表演、各项的交通工具、宣传叫卖声等等，也时常造成附近居民及店家、流动人员之间产生不同的意见。因此，业主希望能于此设置一套客观、有所依据的系统，期望能在这人车络绎不绝的地方。 营造一个住商共荣的美好空间。此次感测器架设的位置是靠近文化路的照明灯柱上，北侧及南侧各有一组，覆盖了人流经常进出、聚集的位置。 而今天要安装的产品是音量分贝感测器以及显示看板，能透过精准的分贝量测，将数值实时显示于看板上，提供来往人群了解当下的音量数据。产品架设的位置大约离地三米高，可让广场的来往者远远的就能看清数值。产品供电的部分向下连接，安装到原有的灯柱线路上。 外面则包覆着金属的防水蛇管，固定的部分采用不锈钢束带，如此便可保证妥善的室外音量侦测。从广场边看一下侦测的清晰度，可以看到高亮度的显示字段，让夜间的监控应用。 能够更为清晰、直观。除了及时的音量分贝显示以外，当环境噪音大于设定值时，碳板便会红绿闪烁警示。也可加装蜂鸣器、闪光灯等等，达成更完善的现场提醒，并也可透过手机 App 进行及时的连线查看。 管理人员甚至可以透过 LINE、Email 等等接受系统噪音的警报提醒，更可透过后端的数据记录功能，作为日后出现争端时的客观数值依据。完善的监控记录也能提供机关随时备查。此次噪音系统的安装，因可能到为全户外的环境应用，配备了必要之户外防水感测器。 显示器以及加固线路上的金属舌管。除此之外，九德也提供了更完整的应用选择，例如加装防晒、防强降雨的室外遮罩，或安装警示灯、蜂鸣器与语音警报器等等，加强现场音量的管控提醒，另也可增设如粉尘、温湿度、黑球热指数等等。 对于广场人群有利之感测器侦测，除了能为装置提供更完整的防护外，完备的监控应用也能提升整体的城市印象。透过更完整的粉尘、热指数监控架设，也能为广场周遭的群众健康做到最及时的提醒管理。期待希望的人群，奠定了一个城市的繁荣。 为城市带来更磅礴的朝气，但若长时间处于高压的噪音状态下，对人体与心灵的健康都有着一定程度的影响。然而，如何与两者之间取得平衡，除了需要仰赖机关与民众的不断协调外，建置相关的噪音监控系统，才能为舒适的住商生活环境达到正向连结与共识。 此次的产品实地就到此为止，有任何问题欢迎联络我们，也欢迎留下你想看的主题，那我们下次再见喽。